Esto no se va a parar, sigo firme siempre acá Aunque solo sigo igual, entendí cómo jugar Aunque raro al pasar, no te veo yo más, Mi reflejo ya no está, siento que no sos igual Esto no se va a parar, sigo firme Siento que ya no exagero cuando digo que no puedo Porque sabes que su cuero en estos momentos yo quiero Cuando me dice me vengo siempre estamos en lo cierto En el cuarto puro balando su perfume todo lo siento Lamento que haya pasado yo lo siento Ahora estoy desordenado mal momento Todas esa palabras ya la llevo el viento Desagrado estamos vacío me siento siempre en la habitación Sigo firme siempre acá, aunque solo sigo igual Entendí cómo jugar, aunque raro al pasar No te veo yo nomás, mi reflejo ya no está Siento que no sos igual, esto no se va a parar Sigo firme siempre acá, aunque solo sigo igual Entendí cómo jugar, aunque raro al pasar No te veo yo nomás mi reflejo ya no está Siento que no sos igual, eh, eh. Siento que ya no sos igual, eh, porque ya no Solo, solo dame llave Solo entiéndelo, súbete tú sabes Tú eres solo mía, puta pa' más nadie Noche y día volando, eso es la clave Me tiene hipnotizada con su forma de bailar Ella sabe que lo va, sabe que no va a temblar La llama se propaga por toda la inmensidad Esto no nos va a parar porque tenemos la cara Solo entiéndelo, solo dame llave Solo entiéndelo, todo tú sabes Tú eres la mía, puta pa' más nadie Noche y día volando, eso es la clave Siento que ya no sos igual ey, eh, Porque ya no puedes parar eh, Esto ya no rinde más nada Imposible, inalcanzable ya Esto no se va a parar